Direkt kenara atlayalım. Silah çıkarsa oradan çıkar. Uzi çıktı. Ama MP5'i kullanırız biz. Şarjör değiştirmedik. Tekrar. Bir can basalım. Bu sıkar. Ya sen nereden çıktın ya? Bir can basmak lazım. Bunlar bot muydu? Bot tabii ki de. Şimdi binanın çatısında bir eleman daha vardı. Bu lazerden kurtulalım. Botlar, botlar. Yedi altmış mermi mi çıkmadı şimdi? Karosal 8 var 762 mermi yok. Drop'u da attı. Yani 762 mermi de bulduk. Yeter bize şu an 762 mermi. Kaç kişi kaldı? 34 kişi kaldı şu anda. Yani bir tane zıp zıp bot mudur değildi zaten tabii ki de. İlk önce tekte sıktı sonra taramaya başladı. Geri basalım yoksa gideriz. Ya ya Lan iki mermi gitsin bir veya iki mermi gitse adam düştü ya. Adamların ikili bana mı geldi? Yo. Başkası vurdu ona. Zırhı yenileyelim dedik yenileyelim. Boş. Sen misin zıp zıp? Bakalım senden ne çıkacak. m 416. Güzel güzel. Bana bunlarla gel. Bu inene kadar belki yetişiriz adamlara ya. Luta. Yetiş yetiştik zaten. Umarım drop açıktadır. Evde falan değildir. Sen gerçek olamazsın. Sen gerçek olamazsın. Böyle olmamalıydı. Oldu da adamı izleyelim. Dillerimiz eşitmiş. Relax. Çıksın çıksın da Tara niye boşa tarıyorsun sen? Ama trigger da var ya. Report action'ı. Yani neydi bu? Otomatik düşen mermi ileri duvar iğrisi.